aqui pra mostrar como ficou o cabelo. Já secou. O dentro tá sequinho também. Ó. Olha só que engraçado. Olha como é esse aqui. E olha só como é esse cara aqui da frente. Eu vou usar esse garfo aqui para levantar um pouquinho o volume desse meu cabelo. Por quê? Porque eu quero só algumas partes. Principalmente eu não tô afim de desarrumar o topete. 桌子。

já deu um... Já deu um movimento a mais, já tá legal. Boa noite.